так саламатсыздар ма қазақ елі э, қайырлы күн болсын бүгін бізде нешесі қыздар э, жиырма ші а жиырмасы ма э, жиырмасыншы ақпан екі мың жиырма үшінші жыл біздер атырау облысы жылой ауданы құлсары қаласынан бір топ ана шығып тұр қазір осы жерде өздері түсіндіріп айтады біз осы тікелей эфирімізді қазақстан республикасының президенті тоқаев қасым жомарт тоқаевқа жолдаймыз және мінекей енді біздер депутаттарымыз сайланып жатыр ғой парламентке мәслихатқа ә, мәжіліс депутаттарына барлығына осыны жолдаймыз былтыр ә, былтыр болғанда 2019-да нұрлы жол бағдарламасы бойынша барлық қазақстан бойынша ә, көп балалы ата аналарға үй берілді енді бі, оны басқа кім біздер қазір білмейміз оны өздері шығар басқа жақтан да аналар шығыңыздар бізге қосылыңыздар біз мына өзіміздің құлсары қаласындағы елу бір анаға берілген үй жайында айтқымыз келеді бұл үйді аналарға берілгенде ә, жекешелендіріп береміз 2023-те 3 жылдан кейін деген. Бірақ 3 жылдан кейін жекешелендірілмейді екен. Өйткені жекешелендірілмейтін себебін қазір мына жерде оқып береді. Қалай екен? Сіз өзіңізді таныстыра кетіңіз, ат жөніңізді, кім екеніңізді. Мен Жұмакулова Жұмагүл Сайынқызы, Құлсары тұрғыны, 4-ші ауыл, ә, Оразы Брайт 142А. Жеті балам бар, алтын алқа егермін. Бізге мемлекет ә, тарапынан бізге үй берді Э, нұрлы жер бағдарламасымен э, үш жылдан кейін атаққа аударылады деп ешқандай үш жыл болды атаққа аударылатын түрі жоқ э, жкх ның әсемгүл деген қызына барғанда мен білмеймін деп отыр бірақ біз шарт бойынша айтайын заңды түрде 2020 жылы 20 наурыздан бастап күшіне енді яғни 23 жылы 20 наурызына дейін ол жарамды болады осы ә, жарамды болады қолданысқа енеді деп берілген келісім шарттың мерзімі өткеннен кейін ұзартылуы мүмкін ұзартылмаған жағдайда келісім шарт күші тоқтатылады ә, тоқтатылады немесе есептен шығарылады деген келісім шарт жалдау мерзімі өтерден бір ай бұрын жаңадан келісім шарт жасау жасақтау тұрғын үй жекешелендіру жатпайтын яғни кейін жекешелендіру құқығынсыз дейді сонда бізге үш жылдан кейін атаққа аударылады деп жекешелендіріледі деп алып сонда ешқандай біз елу бір ата ананы үйсіз қалайын деп не үйіміздің очередінен алып тастады не ә, жекешелендірмей ә, договор ашып қайтып кейін қарай договорға не істеймін біз көпбалалы анамыз ешқандай жағдайымыз жоқ қосатын ақшаларыңыз тек жеті он мың теңге пособие иә. соны барамыз да біз не аренда жилаға төлеп отырамыз ба біз талап етеміз елу бір ата ана талап етеміз бізге жекешелендіріп беруіңізді талап етеміз ал енді осы мінекей тағы да мен сіздерге айта кетейін бұл ата аналарды жаңа үй берілді деп ә, э, кезектен алып тастаған алып тастағанда үй қандай үй берілді ә, біздерде ә, құлсары қаласында көптен үй салынған жоқ бес этажды үйлер бар қазір мен сіздерге көрсете аламын мындай ескі үйлер бұл үйлердің Э, уже сроктары асып кеткен елу жыл болады скоро елу жылда ел жаңа демекші осы аналарға осындай э, не үйлерден берген міне сіздерге көрсетейін мынандай үйлерден бұл үйлер деген 85 86 87-лерде салынған үй бұлар э, бұл үйлердің төбелерінен су ағып тұр су ағады астынан тышқан шығады қолдары түсіп кеткен ал осын, осындай аналарға сондай үйлерді берген ол аналар ол үйлерді жағдайы жоқ қалай жасайды мысалға мінекей мына жерде ә, сіз айтыңызшы үйіңіздің жағдайы қандай мен кукашева роза амангелдиевна менің үйім деген берген үйлері деген вообще ремонтсыз болды суы да жүрмейтін болды водоканалмен ә, бекет мырза өзі жасап берді маған суын жүргізіп бәрін линиясын бәрін ауыстырып ендігінде үйдің ас, үй, үйдің ішіндегі пол деген ужас полдың бәрін қазір көтеріп тесіктерін бітеп жатыр су кетеді жоғарымыздан крышадан енді су кетеді бесінші этажға білінбейді потому что оларда хдм тұр а менікі төртінші этажыма білініп тұр уже мына берген терезелері бұны ашсам су кіреді ішке дұрыс алмайды жоқ дым ремонт жасай алмай тұрқ жиырмада берілді маған содан бергісі міне төбенің бәріне су ағады жаңбыр жауатын күні мынау төртінші этаж жоғарымыздағы үй без ремонт судан кетеді бұл деген мынаны қараңызшы менің балконымнан мынандай жерінде көгеріп жатыр мен алған кезде байқаған жоқпын мынандайды иә енді мына мынандай төбемнен мына жерімнен су ағып тұр міне қуалап үйімнің ішіне дейін еще мына жерімнен ағып тұр су деген мынадан ағып тұр балкон шашына ағып жатыр сосын міне балкон терезесі мынандай мен мынаны білген жоқпын одан басқа алмайтын едім бар ғой балкон қарамай тек сразу ойбай тек үйім болса болды маған деп сөйтіп алып алдым мына қараңыз балконым страшно болып жатыр екі балкон су ағады міне жардым, жарды мынандай жасаған арты бәрі көктеп кетті мына жерде су ағады жаман ана жерден су кетті осы жерден іргеден мына жерге шын кетті мына жерде тоқ болды заман не беріп қайта қайта тарс тарс етіп атылып бетін жауып тастадық міне су ағып сондай болып кетті қараңыздар мынау енді балкон мынау жаңбыр жауатын болса осы жердің бәрі көл болады ана паласының бәрін шылқып су болып кетеді мынау мынау қалғаны кеуіп қалғандары ғой сосын ә, үйде деген тарақандар да бар сосын тышқандар да бар басаңыз келіп деген көру болады ол кездегі жкхның бастығы кім деген болды аты жөні зулин зулин сосын алмаз жоқ әңгөли мереке иә сол мереке мақсат мақсатұлы сол кісі болды еще әкім Э, азамат бекет болды бізді иә? комиссия ешқандай тексерген жоқ кілтті біз жкхның өзінен барып бүйтіп алып кеттік сосын актте мына акт бізге акт берді мынандай ешқандай актте бізде аристон жоқ жоқ аристонды бар деп қойған линолеум жоқ құр жер пол берген біз ағаш пол болғасын балдарымызға салқын тиетесін өзіміз ақ линолеум алып соны не істедік бірақ линолеум деп қойған біз оқыған жоқ бүгін кеше құрсын деп мына үш жыл болды ғой атаққа аударсын деп барып не істейін деп қараса актімізді сол кезде көріп отырмық қой жоқ заттарды енгізіп қойған линолеум біреуге кондиционер енгізіп қойған жоқ кондерді сонда сонда біреуге газовка енгізіп қойған сонда бізді наоборот бізге берудің орнына бізден тартып алайын деп ма қалай түсінбедім атаққа аударту керек талап етеміз ба аналар талап етеміз кешелендіріп беруге талап етеміз келісеміз ғой бәріміз келісеміз талап етеміз енді осындай жаңағы жөндеусіз үйлерді берген ескі үйлерді жақсы оған да бұлар келіскен аналар үйсіз жүргеннен жақсы ғой деп сосын бұларды кезектен шығарып тастаған очередьтерінен шығарып тастаған енді осы алып отқан үйлерін ремонттайын десе бұларға кезінде айтқан ремонттамай тұра тұрыңдар иә. өйткені Э, неге ремонттамай тұратырыңдар дейді ше бұл уақытша деген сөз ғой сол жайында бір екі ауыз айтып бересіз ба иә біздерге үйді басында бергенде біздер мен құрданбаева шолпанмын біздерге үйді басында бергенде біздерге айтты үйді ремонттамайсыңдар үйге жалғамайсыңдар үйді ешқандай қалай алдыңдар тап солай тұру керек деді менде например алғанда енді үй мен шүкір енді жаман емес бірақ газовка жоқ болды ол үйде алғанымда газовканы өзім алып келдім бірақ мен немде артымда газовка бар деп жазып қойған сосын тұрған заттар бәрі соларменен тұру керек деді ештеңесін қозғамайсыңдар деді қалай мен например ас үйде бана несі шкафы тұр ма сол ас үйде шкафы сол тұру керек деді сонда мен ол үй біздің атамызға жекешелендірілмей ма мен түсінген жоқпыз бізде соған қалай сол үй например ә, мен келгенде ана ә, нені газдың ә, ненің судың несін бәрін өзім төледім мен өзім нетім ауыстырдым бәрін бүткіл несін бәрін газдыкін счетчигін иә судың счетчигін сосын бана светін счетчигін бәрін ауыстырдым соны түсінбедік біздер ал енді осындай жағдай болып жатыр және бір айтатынымыз мынау осы көпбалалы аналарға ол үй берілгеніне риза болды ескі болса да алды 30 жыл 40 жыл болған үйлер болса да алды без ремонт болса да алды бірақ документке солай ремонт деп олардың кейбіреулерінің қолдарында екі договордан берілген сосын әртүрлі баға төлейді біреу бес мың бірдеме төлесе біреу жеті мың бірдеме төлейді біреу тоғыз мың төлесе біреу жаңағыдай сегіз мың төлейді неге бұлардың бәріне әртүрлі берілген договорлар бұлардың түсіне алмай жүргені сол сосын ертең мартта дейді ә, қазіргі бізде жққ ның бастығы жаңадан орналасқан атыраудың жігіті азаматта ержан деген ол кісімен сөйлескенде ол кісі айтып тұр біздер мына сайлауды күтіп отырмыз дейді сайлауды күтіп отырмыз сол сайлауда э, депутаттар барлығы ә, сайланғаннан кейін шешіледі заң шығарылады ол ә, солар заңды қалай шығарып біздер солай қолда, қолданысқа енгіземіз дейді Э, қолданысқа енгізеді егер беретін болса жекешелендіріп беріледі деген сөз берілмейтін болса бермейді деген сөз бұлар не туда не суда былай қарағанда кешіресіздер орысша сөйлеп ма бірақ сондай екі, екі арада от, екі оттың арасында қалып тұр не очередьте жоқ немесе жаңағы үйлер жекешелендіре ма жекешелендірмей ма оны білмейді ремонт жасаса ма жасамаса оны білмейді ремонт жасамайын десе ескі үй ескі үйді ремонт жасамаса өздеріңіз білесіздер жаңа айтып жатқан қоңыз шығып жатыр тышқан шығып жатыр иә төбесінен су ағып жатыр астынан полдың асты ойылып жатыр енді не әрі емес не бер емес бұл жағдай бүткіл қазақстан бойынша осы нұрлы жол бағдарламасымен алған аналардың басындағы жағдай деп ойлаймыз сондықтан бүткіл қазақстан бойынша аналар қосылыңыздар өздеріңіз де осылай тікелей эфирға шығып айтыңыздар осы тікелей эфирімізді біздер тағы да қайталап айтамыз э, қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев э, жолдаймыз және мына парламенттегі э, сайланып жатқан мәжіліс депутаттарына заң шығарушы бәріне жолдаймыз осы үйлерін нұрлы жол бағдарламасымен алған үйлерін жекешелендіріп беруін аналар талап етеді талап